Dia tak ada nak makan ni, dia tak ada sungguh. Nah, tak ada nak makan ni, tak ada sungguh. Ya uji ya Tuhan mari ni. Dah, Tuhan Tuhan uji ni semua Tuhan uji belaka para-para nabi, para-para anbiya, para-para semua ni uji mari ni. Siapa kepada kita hari ni ni? Tuhan nak gapo daripada uji ya dia? Nabi nak mati ni sakaratul maut nabi ni sakit lebih pada orang biasa dua randa. Nabi royak dalam hadis Aisyah royak kata innalil mauti sakarat sesungguhnya sakit nak mati ni sakit sakit dua randa pada orang biasa gapo nabi orang dosa kena nabi orang mengaruk kena nabi orang jahat kena uji yang Tuhan hantar mari dalam hadis yang pertamanya Allah tahu kata kita ni orang kurangnya kita ni kurangnya pahala. <laughs> Nah, we pahala mari hang nak mai jumaah tak apalah, mai sunat tak ada. Dah, baca Quran pun tak ada, zikir pun tak ada, tak ada kok tu, pun tak ada kok ni, pun tak ada. Tu hai kita demen sikit-sikit. Dah, tu hai we demen sikit-sikit je lah dah. Untuk nak tambah pahala kepada kita we yang banyak. Ujian yang pertama mari untuk tambah pahala kepada kita. Walaupun dalam hadis wayat atau walaupun kita dijak duri. Satu duri yang kita dijak oleh kepemetah tu pun Allah Ta'ala apung dosa kita. Nak ambil mana agama mana yang Allah Ta'ala nak balas tu. Jijak duri, satu duri. Mak, jijak kok benar ke, kok mana? Nak pergi tak ikan ke, nak pergi mana? Eh. jijak <laughs> duri. Allah Ta'ala apung dosa. Saat ni, Tuhan hantar ujian mari untuk nak tambah pahala. Kita kan tak ada dosa. Kita ni, oh tak ada. Wasa pun tak ada lah dosa. Kita wasa diri kita tak ada dosa. Kita kalau kita tak ada dosa, Tuhan nak tambah pahala, tambah pahala. Kalau kita, eh dosa pun tak ada, pahala pun banyak. Sepuluh dengan para-para ambiya, Allah Ta'ala nak akakkan darajat, akak darajat, akak darajat, akak darajat, akak darajat kita. Ujiye yang tipa kepada ulul azmi minar rusul nah nabi yang hak kena tipa ujiye yang banyak sekali mereka itu iaitu ulul azmi minar rusul nah habis tu hari ni tak usah segabuk ke apa ujian mari kepada kita we kita sedar dengan ujiye yang Allah Taala hantar mari itulah kita orang okay, tak wesa semaya tahajud bangun maya tahajud dengan uji yang Allah Ta'ala uji kita tu lah Kita orang tak wasa istighfar kepada Allah. Wasa nak istighfar, wasa nak tobat kepada Allah. Tak ada dalam hati pia apabila demen dah tu tak ingat kepada Tuhan. Oleh ke orang demen, orang sakit Tuhan uji demen, Tuhan uji sakit ni. Ya wasa ingat kepada Tuhan. Oh, oh, oh naklah tu, naklah ni. Kalau ya Allah, kalau kami hingga kami nak pergi maya jumaah. Ya Allah, kalau kami hingga <laughs> kami nak baca Quran. Ya Allah kalau kami hingga kami nak itu, nak ini, nak ini. Dah tak ala hingga perak. Dan orang kata manusia ni dia kena ada pak gatung. Orang okay, dok bukit pun dia kena dapat gatung dia, dia pak cari hatu dia, dia cari pom kayu dia, dia. Dia manut ni, dia manusia ni dia lemah. Nak buat diri dia tak gerak. Ambil tu dia buat tu kong dia buat gapo dia. Dah dia lemu ke gapo paham kayu, demung paham kayu, paham kayu lah temu hatu hatu lah minta ke hatu minta ke tu minta. Manusia ni khuliqal insanu dha'ifa. Allah Taala jadi manusia ni lemah. Dah buat itu ni semua ni lemah. Ambil tu kena apabila tipu uji ya para para nabi semua apabila tipu uji ya mereka itu ingat Tuhan berlalu dah Nabi Yunus supaya juga apabila Nah, kaum dia semua ni tak singgah tahap dia dalam laut, situlah dia ingat kepada Tuhan. Ni kepik dah ni. Duduk dalam perut ikan dah. Duduk dalam perut ikan, kepik siap dah. Habis dah. Tak ada jalan dah. Cari jalan tak ada dah. Duduk dalam zulumat. Duduk dalam gelap, gelita dah. Masa tu lah. Dah, dia tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masa tu lah. Nabi Yunus alaihi salam doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan mustajab doa dia.